<laughs> Scheiße. Die perfekte goldene Mitte. Das ist doch ein absoluter ein absoluter Scheißtrick. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ah, du Backe! Alter, what? Ist ihn erstmal mega am Bumsen. Sorry. Der Bass muss ficken. Auf jeden Fall. Mann, Nego, ich sehe es gerade. Vielen lieben Dank für deinen Giftsack. Äh, Giftsack. Dann wird jetzt ein bisschen Milch gemacht. Gebt mir eure Milch. Ich meine, wenn ich diesen Song höre, muss ich auch mal meine Milch abgeben. Wait, what? Was ist denn? Knöpfe! Hey, äh, was ist das für ein Schwanz, Alter? Ah, ich, ich, will ja nichts sagen und so, aber die Schwänze in diesem Spiel, die verblüffen mich. Ja, Ginger Mensch, ich habe auch eine Wasserattacke gekriegt. Ja. Platscher. Ja. Blubber. <laughs> Sorry. Können wir bitte aufhören, über Donuts zu reden, sonst kriege ich hier noch Depressionen. Die sehe ich mir dann, also weiß ich nicht. Du kannst ja, du, du, du kannst, äh, du, oh Mann, wie beschreibe ich das jetzt, ohne dass es mega weird klingt? Du bist halt nicht drin. Okay, das klingt auch falsch. Oh, du kleiner Hecht! Ich wollte die Piraten aufhalten, aber dann haben sie mich aufgehalten. <laughs> ich wollte die Piraten aufhalten, aber dann haben sie mich aufgehalten. Was ist das für ein Songtext? Wie schön so. Oh, ich kann die Augen größer machen. Oh. <laughs> Leute, was heißt denn gegen Selbstzerstörung? Oder keine Ahnung, vielleicht bin ich voll haarig. Und ja, ich bin tatsächlich sehr haarig. Also, okay, das klingt falsch. Wow! Das war ziemlich cool, nicht wahr? Guck doch auf meinem Twitch vorbei. Da siehst du das in Live und in Farbe. Aber dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer.